Salut à tous, ici Carboom, bienvenue dans ce let's play numéro 7, épisode 7 pardon, de ce let's play de Life is Strange. Nous étions donc restés en étant allongés sur notre lit à rien branler alors que Varen doit nous attendre dehors comme un con au parking qu'on euh, lui rapporte sa clé USB qui a été shippé » entre guillemets par notre ami cheerleader Dana. Donc, occasion de rencontrer d'ailleurs un nouveau personnage qui lui sera moins hostile que Victoria puisque la dernière fois on s'était gentiment Foutu de sa gueule. Quand je dis gentiment, je veux dire de la manière absolument horrible et méprisable, mais Victoria, franchement, méritait parce qu'elle a fait chier Kate et on fait pas chier mes amis. Donc voilà. Je pense que j'aurais peut-être été moins crevard si elle avait fait chier uniquement Max. Non Oh, j'ai resté Dana elle-même qui se barrait. Welcome to the real drama queens of Blackwell. Answer you, woof. Hey, Juliet. Is everything cool? Salut. Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. What did she do? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Uh, why do you care? Why are you even asking me? You never talk, just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Pardon? Euh, Juliette Mason? Euh, Juliette Mason. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliette Watson. Oh, je n'osais pas dire à cause de Emma Watson. Hey, Juliette. Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Mm-hmm. Oh, Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Uh, of course I do. Thanks. <laughs> I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. Uh, would Dana do that? Would Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Hmm. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. I'm not letting her out until she tells the truth. I should find a way to end this silly standoff. <gasps> <gasps> <gasps> Hmm. Donc attends, est-ce qu'il faut que je sorte ou bien... No need to go there now. Ok. J'ai donc pas besoin de ça. Um... The board, the slate... Juliet, extreme reporter, Non, je vais pas ça quand même. At least that's an alarm from this century. Oh. Oh. Oh. Be the change you wish to see. Oh, Victoria, give me a fucking break. Yep. Donc comme quoi ça valait le coup de l'emmerder puisque elle fait vraiment chier son monde cette connasse. Est-ce que ça peut servir du médic Médic Ah non, ça, on voit pas trop le visage. Book, Missing Person Poster, Leaflet, tablette. Use. Mais, use it. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Ah, l'amitié basée sur l'argent. Quoi de plus beau? Create your future, machin. Ok, d'accord. Camera, gyrator, look. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Thank you for your submission to Craft Gallery. Unfortunately, your work is not compatible with our mission statement. We appreciate your effort and wish you success in future the Best Amanda Craft Owner, Craft Gallery. Lettre de refus donc. Ok, why not? Poster. Whoa. I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Non, je vais pas niquer ces photos. Speaking of selfies. Il y a... Non, non, non, non. Il y a... Il y a être un enfoiré en face de... Est-ce qu'il est rentré Oh putain. Il y, a une... il y a être un enfoiré sur les trucs comme ça et il y a être une véritable ordure. Non, je ne serais pas à ce niveau-là. Victoria put Juliet on her shit list after this article. is The Vortex Club a Cult by Juliet Watson. One of Blackwell Academy was durable and influential. It started in the near 1980s at the U of Rebellion against the UP force of the Reagan area. Imagine the time when computer nerds were dumped into garbage can and blower was a cause for expulsion and violence, especially to go hearing, vote, first, two, three, is not depressing. So the One was originally a haven for the peer pressure that every generation experiences, or irony that the revolutionary roots of social misfits has become what students claim is an elitist cult. Or is it just envy at one of Blackpool's most successful organizations? We try to every investigate Votex criminal chase, but she refused to comment and we try to stop the story from publication. Ah d'ailleurs, attends. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Bah dis donc. Mm -hmm. Oui, parce qu'elle veut se le faire. Victoria is a real Jefferson groupie. Mm -hmm. Ah, laptop. Use. That's real nice, Victoria. And who the hell thinks I'm a hipster? I don't read. Blackwell hipster alert. Attends. Comment elle a pu mettre cette photo si j'ai remonté le temps Boom. This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. To Taylor Christensen, is that the family punctuated that I just now. I have to do as soon as it takes 16 to me, as sack away from me, as for the night, a shit. Salope euh, Du coup, je back. Print email. Vite Cours Take This better convince Juliette that Dana is innocent. Believe, believe. Shit. Yes Voilà, c'est une énorme connasse, donc je me fous de ses gueules en face, mais je ne vais pas niquer sa chambre dans son dos. Je ne suis pas à ce niveau-là. Juliette, regarde ça. This. You're welcome. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what <coughs> Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Merci. Phew. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Alors, je vais en profiter pour discuter un peu avec Dana hey, parce qu'elle a l'air quand même plutôt sympathique. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Victoria is not Victoria nice. is not nice. I don't get it. She has everything. And to pull that prank on a friend? Just because they're in the Vortex Club doesn't mean they're BFFs. I'm in it, and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. Mm-hmm. He's a good He's a guy. Good Ouch. A geek like me. You saw the files in his flash drive. Tons of crazy shit. Films I've never even heard of. And in a special folder called Max. Yeah, okay. I gotcha. Are you blushing? <laughs> Go ahead and grab the flash drive whenever. Donc bon. Et... This is both sad and pathetic. Read. Dana, I suck at writing, but I thought I should write this so you might not hate my dumbass forever. I know I act like a tough joker out of and I try not to anchor and to act around you. I'm not the kind of man you deserve. I, you saw I pushed that. If you need any money, let me know. Logan. Wow, ouais, effectivement, c'est un peu triste. Hein. Mmh. Embarrassant, mais j'ai un biscuit sur gun. s'il refait chier Daniel. It would be a cool sticker without the words. Pregnancy test? That looks like a home pregnancy test. Wait. Oh, Max, that's mine. Thank you. You're not helpful. Pardon, pardon, pardon, pardon. Bon, j'ai testé pour voir parce que franchement ça m'intriguait. mais en vrai évidemment que je... Hop les... Donc je n'ai pas pu voir si c'était positif ou négatif, mais vu sa réaction... Hmm. Donc, flash drive, take. Must protect my precious so Max never has to chase it down again. Ah, mais c'est référence à Gollum, mais arrêtez un peu. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Hmm. I assume Dana kept the appointment. Center for Women's Fertility, Pregnancies and Childbirth is the number doctor's appointment. Oh. Bon bah je te dis goodbye. Bisous bisous. Hey Dana. Dana. Tonton. I'm not trying to be nosy, but I heard a rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Nobody important. They just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. It's like a goddamn reality show around here. Can you keep a secret, Max? Of course. Of course. I was pregnant. Was. Oh. What about the other? Deadbeat dad? You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Who Listen, then? And you don't have to tell me. In fact, you better not. I like your spirit, Max. Anyway, you better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you. <laughs> bon, c'est gentil. Hmm. Bon, j'imagine que je vais pas pouvoir lui parler davantage. Dana really was on her own. Pourquoi elle aurait acheté ce livre pour inventer. Après, peut-être qu'elle a hésité, qu'elle a, que dans le doute, elle s'est dit un moment, peut-être qu'il vaut mieux voilà, prévoir. Hmm. quand même, quand même. Le rendez-vous était le 2 octobre, il y a à peine deux jours. my Walking... The more uh, text, the more you uh, text, the longer I take. On my way. Bye. Exit. Ok. Donc, ouais, donc du coup, je pense que c'est peut-être... Justement, c'est peut-être son... Peut-être qu'elle m'a menti sur l'idée qu'elle a avorté et qu'elle a laissé de garder le bébé. C'est une possibilité. Dans tous les cas, effectivement, pour l'instant, la priorité, c'est d'aller voir... Enfin. Damn, I better rewind. Ok. Oh. Eh mais comment je... Comment je peux stopper ça Alyssa, move your head. If you insist, Max. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Yay! Max, that was awesome. Thank you. Elle est That was close. That was close. Jock assholes. If I was a member of the Vortex Club, they'd never pull that. Would you want to be a member? You're smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. Now Alyssa can savor her bad novel in peace. <laughs> Donc j'ai reçu un texto de Victoria, je crois. Hello, dear. Hi, ho. Hope you enjoyed the it's your last one. D'accord. Qui dit encore t J'allais dire T-E-H au lieu de T-H-E. t e. t <laughs> C'est... Ah là là. Comment t'as eu mon numéro Bah... Vortex Club, hein, on, va, dire qu'ils sont magiciens et qu'ils ont accès à toutes les infos qu'ils veulent. Ou alors c'est quelqu'un qui a mon numéro. De toute façon, je pense que Idol, il doit avoir mon numéro, elle a dû lui demander une conne comme ça. Tenir mon numéro de téléphone alors qu'on est dans le même campus, franchement, je suis pas impressionné. Hein. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? Kate! No! And no! Intervene! Prendre photo. Hein. Why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. Dégage. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Tu n'es pas un tel tel, casse-toi. Bitch. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. No problem. No problem. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Mais... Maybe I should rewind Alors... and mind my own business? Non. Alors, peut-être que prendre une photo et la montrer au principal aiderait à foutre euh, David dans la merde, mais vu à quel point le principal ne me croit pas, je ne pense pas que la photo 1 soit suffisante, et 2, même si c'était le cas, Kate se serait fait emmerder comme pas permis, et non, elle a déjà assez bouffé comme ça. Alors, ah oui d'accord, du coup je pas encore déplacé. Donc bref, Kate a déjà assez bouffé comme ça, je pense que c'était mieux que j'aille aider Kate plutôt que j'aille emmerder le, gars de la sécurité. Ah. pam pam pam pam. Varenne. Enfin, nous nous rencontrons, monsieur Varenne. Je vois que vous cherchez encore votre clé USB. <laughs> ah putain. Eh bien. Alors, Alors, comme tout... Est-ce que c'est Victoria Non, c'est Juliette, ok. Comme tous les meilleurs amis qui soient, j'ai commencé par parler à tout le monde avant d'aller t'adresser la parole. <laughs> How could Zach and Victoria do that to me? What? Hi Juliet. How are you? Il était dedans, enfoiré de oh, Hey Max. Sorry, I'm still screwed up. Sorry, Sorry you had to find out about Zachary that way, or anyway. Ah, j'ai pas fait gaffe. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Hmm. Pas de conséquences quand tu parles aux gens bizarrement. Look. I wonder how long before Samuel has to repaint that. Tard. Ma mind. Ah, Tard Mind. Ah, sur la place de Samuel. Salopard. C'est petit. Attends, c'est un peu ça de Rachel. Ah, avec la surveillance, je vois rien. At least Rachel Amber has people who care about her. Oui, non, non c'est bon. Et à un moment, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre que Rachel Amber, ça m'a surpris. Ok, j'ai reçu personne Non, je vais aller là. Le <laughs> gros connard. Euh, déjà, Luke, pour voir ce qu'elle a à dire. Did he actually buy a used car? Look at Warren in his Wayback Machine. He's a brave man. What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. <laughs> Oh No problem. Oh Oh Check out my new Je peux remonter le temps pour ça Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're Je peux remonter le temps pour le câlin But then, so am I. You okay? It's been oh, a strange fucking day. Man, I saw that Victoria didn't take down that pic of you on Facebook. Major bitch move. No worries. No worries, Warren. I took a sweet shot of Victoria I can't wait to share. Oh, score one for Team Max. It would be so karmic to see her ass clown face all over the interwebs. I guess she does deserve it for all the shitty things she's done to people here. By the way, I saw Daniel's sketch of you online. Not mm. bad, but I could do a much better job. Oh, jaloux. You can draw? You can draw? I thought you were blinded by science, not art. Art is science. Music is math, etc., etc. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you <laughs> must use a computer to draw. Of course. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Uh, yeah, thanks. Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. <laughs> <laughs> that does sound better than thief. <laughs> ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Seen it. Seen it. Blood. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Yeah, I thought is it cool? No, I was impressed you had faster Pussycat Kill Kill. Russ Mayer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. I sense distraction. Donc, I don't want to speak about it, I need to talk. Hmm. Est-ce que c'est pour parler du temps ou c'est juste pour parler de l'émotion Je vais faire un need to talk pour voir si c'est pour l'émotion. Si c'est pour le temps, je préfère garder ça pour moi. I need to talk to somebody, just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. C'est tellement cramé qu'il à fond sur Max. This is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's mm. class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Matrix. Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever. I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal, now. I Answer told, me, bitch. I told him the truth. I told him the truth. A student had a gun. No, you told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. And did what? Give you a stern lecture? Nobody. Nobody lectures me. Everyone tries, though. <laughs> they try. Oh, you should talk to somebody, Nathan. Do not analyze me. I pay people for that. <laughs> Worry about yourself. Take a step back, Sikosa. Take a step back, Merci. Nathan. C'est ce que je voulais faire. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! What the? Hey, leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore right in the bathroom! Max? Chloe? No way. Oh! You again. Go! Go! I got this! Get in, Max! Euh, non, faut que j'aide. Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! Nobody! Ok. Euh... Je vais faire une pause là <laughs> parce qu'il y a besoin de diriger plusieurs trucs. Ok, alors déjà, le premier que je vais adresser. <laughs> Don't analyze me, I pay people for this. <laughs> Qu'est-ce que c'est que cette réplique Je veux dire, le mec, ça va... Ne me parle pas comme si j'avais des problèmes, je paye des gens pour ça What Oh putain de merde Oh la vache Bon donc, je suis satisfait parce que je n'ai pas parlé à Varenne des pouvoirs temporels. Euh, maintenant. Ouf Donc, Varenne, le pauvre putain de merde, je... <laughs> oh, j'en ai mal pour lui, quoi, pour le coup. Bon, je pense que la conversation s'est quand même plutôt, plutôt bien passée. Euh, et ça montre aussi que le jeu va par moments te balancer euh, des trucs ou où tu ne peux pas remonter le temps, où tu n'as pas le temps de, le remonter, tu n'as pas le temps de réagir. Donc du coup, faut voir. Donc là j'ai, donc j'ai là dans cette, donc euh, du coup, pour résumer, là euh, l'épisode d'avant j'avais donc euh, pris une photo de Victoria où je me suis bien foutu de sa gueule. Et là donc j'ai griffé la gueule de Nathan. Putain mais c'est Geoffrey Baratheon ce mec. pour Game of Thrones, hein, ceux qui connaissent. La vache quoi, c'est psychopathe le mec. Donc Varenne au passage, très gentil d'aider à, se défendre. Et franchement, j'aurais bien aimé avoir le choix pour aller aider à l'aider à péter la gueule à Nathan. Parce que franchement, euh, putain quoi, euh, être à deux n'aurait pas été trop. Euh, donc voilà, j'espère que Varenne n'a pas trop dégusté à cause de ça. Nous allons voir, et apparemment donc la fille aux, cheveux bleus que j'ai sauvée, au passage j'aime bien les cheveux teintés notamment en bleu, donc apparemment serait Chloé l'amie d'enfance de Max, qui serait arrivé sur le campus. Mais alors ce qui me perturbe c'est que Hmm. En fait, ce qui me perturbe, c'est qu'il me semble que Max avait dit à Chloé qu'elle partait à Blackwell. Et que justement, c'est parce que à cause du départ que du coup, ben, elles étaient plus trop en contact ou un truc comme ça. Donc comment ça se fait que Chloé soit arrivée à Blackwell sans en informer Max Je sais pas, c'est bizarre. On en saura probablement plus dans, euh, dans le prochain épisode. Du coup, donc, c'est une, ma foi, une journée bien remplie pour notre héroïsme ordinaire de tous les jours. Donc, euh, bah, du coup, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Life is Strange. Franchement, le jeu commence à être euh, plus dynamique. Euh, je sais que je passe énormément de temps à analyser, à lire, à regarder les petits trucs, à faire les petites actions, etc. Mais visiblement, certaines de ces petites actions ont des conséquences et lire peut me donner des infos qui, moi personnellement, me seront utiles pour, pour la suite, puisque ça m'aidera à mieux comprendre les intrigues, qui est quoi, qui fait quoi, etc. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à YouTube, Facebook, Discord, Twitter. Euh, je vous donne rendez-vous donc pour le prochain épisode et nous verrons donc ce que Chloé a à nous dire. Donc voilà. Ciao tout le monde